うちで面倒見ちゃるけん、一緒に極道やらんか。かしこまり。よし、杯がないけん、これ、すすろうや。これでもわしら兄弟じゃ先にシャバで待っとるけんな。 じゃあ。